Э, атыңыз жөнүндө анан кийин э, эмне болуп алек алектенесиз ошону айтып берсеңиз мен чомагышева гүлмира бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдан бери ушу алты кол мен менеджер болуп иштейм ушул иштеген жылдарыбызда э, көп эле кыйынчылыктар болду бул коомдук бирикме бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылы тат астында уюшурулган өзүбүздө туруктуу мүчөлөрүбүз кырк мүчөбүз бар туруксуз мүчөлөр келип иштеп кайра кете беришет биздин максатыбыз ушул жумушсуз аялдарды жумуш менен камсыз кылуу ошондой эле үйлөрүнө кошумча киришет алышат баардык тең жумушсуз аялдар иштебеген үйдө отурушат эми менин оюмча ушундай мамамга жакшы эле деп ойлойм баардыгы тең жумушсуз үйлөрүндө отурушат ошону менен бирге шылдактар менен алектенишет өзүбүздүн магазин бар магазинге шылдактарын коюшат жерден сатып алышат экспортко болсо өзүбүз фондко жасатабыз аялдарга заказ беребиз аялдар да жасашат ошо менен экспортко көп шылдактарды жөнөтөбүз өзүңүз канча болду эми шырдактарды үйрөнүп эме кылганыңызга өзүм шырдактарды үйрөнгөнүм ушул алты болгон келгенден баштап эле мурда чоң апаларыбыз жасаган келип ошолордун баягы чоң апаларыбыздан көргөн немелерибиз бар үйрөнүп үйрөнгөн а калганын ушул коомдук бирикмеге келгенден баштап үйрөнүп улантып кеттик ош үй бүлөңүз жөнүндө кичине айтып берсеңиз үй бүлөм жолдошум мурда милицияда иштеген азыр болсо пенсияга чыккан анан кошумча ишкек менен алектенеп үч балам бар болсо өзүмдүн жумушум менен ал да ишкерлик менен алектенет экинчи уулум болсо туризм академияны бүткөн ал дагы ошо германияга барып келген туризм боюнча иштейт үчүнчүсү болсо салатда өзүнүн ошо самогольно өзүнүн эмеси менен кеткен бишкекте суу деп кочкордо турасыңар э, э кочкордо турабыз пландарыңар кандай биздин пландар эми жумушубузда болсо биз иштеп иштеп кийинки жаштарга ушу биздин билгендерибизди үйрөтүп муундан муунга ушу ата бабабыздан калган шырдактарды өткөүп берүү ошол өзүбүздүн колоритибизди жоготпоо э, ушул биздин өзүбүздүн үйрөнгөн нерселерибизди кийинки жаштарга үйрөтүп биздин ошол үйрөнгөн нерселерибизди дагы кийинки жашта эске калтыруу да рахмат